le ragazze di qualsiasi età si fiondarono vicino a lui. Oh mio Dio! <laughs> <laughs> Ciao a tutte le mie piccole ragne in uno stagno Vale anche per i maschi eh. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video reaction Sono qui oggi con Yari che per chi non lo conosce Yari Official, l'editor ufficiale <laughs> dei miei video E cosa facciamo? Cosa siamo qui a fare Oggi siamo qui per reagire a una fanfiction che hanno fatto su di te Esatto ragazzi ma veramente Ma mettete anche lui nella fanfiction già che ci siete Non lo so gli fate fare la segretaria segreteria <laughs> oppure capo dell'istituto Siccome volevo che la mia reazione mm. fosse genuina Ho deciso di, di leggerla qui con voi Quindi la leggeremo, poi prenderemo dei pezzi più divertenti e ne parleremo Ragazzi, ve la consiglio anche a voi se siete delle piccole ragne in uno stagno <laughs> Mia ha 21 anni e si è appena trasferita a Tokyo per frequentare l'università, Bunka Fashion mm. College. Ho frequentato anch'io Bunka Fashion College. <laughs> È italiana, ha i capelli tinti rosso scuro e gli occhi azzurro gelo. Madonna, è proprio come qualunque personaggio degli anime. Esatto. È alta 1,68 m, non è né troppo magra né troppo grassa, il giusto. Adesso è seduta sul divano a guardare il soffitto quando pensa. Ma tu c'hai sempre le frasi corte come a <laughs> scuola, a me capitavano sempre queste cose lunghe, poi adesso è anche una battuta. E qua pensa pensava, qua è nella sua mente Dato che non aveva niente da fare potrei fare un tiramisù per i vicini Perché che cosa fai se hai niente da fare? Il cioè, tiramisù fare per il tiramisù, i vicini Di sicuro non ne avranno mai mangiato uno No perché in Giappone il tiramisù non l'ha mai provato nessuno Devo scherzi a parte adesso, piccola premessa Chi ha scritto questa fanfiction è stata gentilissima eccetera mhm. eccetera Ovviamente però se non vivete in Giappone come sono delle cose culturali che magari non sapete Il tiramisù in Giappone lo mangiano più che in Italia Poi hanno delle visioni un po' astratte del tiramisù <laughs> Perché tipo, poi, tipo tipo, non lo so, c'è questo ristorante che è tipo il McDonald's italiano che si mhm. chiama Saizeria ti danno questo tiramisù ma è, è un tiramisù ma è tipo se impianti la forchetta resta su <laughs> però cioè è tipo, è tipo di ghiaccio e vabbè andiamo avanti aprì la dispensa e prese tutti gli ingredienti per prepararlo allora hashtag mia riccanza perché la dispensa in Giappone o sei proprio una signora cioè non è che proprio non è che c'è una stanza proprio per fare storage di mhm. solito a meno che non sei in una casa piuttosto ricca nemmeno io ce l'avevo la dispensa no di solito usano bene gli spazi quindi non, non finisci mai per avere una dispensa Cioè è già tanto se hai il forno <laughs> Quindi No poi dipende anche lì se siete più in campagna ce l'avete Però se, lei viveva a Tokyo perché comunque Bunka ricordiamo che è Shinjuku mm. Vabbè Comunque anche io avevo una dispensa perché ho visto ieri la live sa che me l'ha svuotata Ah esatto è vero Mandiamo un pezzettino della live Posso andare a mangiare un po' di frutta? Vabbè vai tranquillo Mi trattengo io ragazzi Sono qui Mangio una prugna Ragazzi, altra prugna Questa la dedico a Jojo GV Ando con quella prugna La mangio, cosa pensi che sta combinando con questa prugna? Le prugne si mangiano Questa è una prugna dedicata Facciamo così In questa live dedico le prugne Mangiamo una pesca! Sei in modalità verme solitario. <laughs> sì, esatto. Bene, ragazzi, se non mi seguite su Instagram fatelo perché potete perdervi dei momenti meravigliosi. Esatto, impeccabile. Quindi, dopo un'ora la finì e lo mise in frigo. Sono alla porta e ad aprirgli fu un ragazzo sulla ventina. Mmm. Mm chissà chi potrebbe mai essere. <laughs> era molto alto rispetto agli standard giapponesi ed era anche un po' più muscoloso rispetto agli altri ragazzi. Che okay, proprio un po', eh. <laughs> Sottolineiamo. No, eh, beh, in realtà devo dire che i giapponesi sono alti, sono alti più o meno quanto me. Anzi, mi sento più alto in Italia. No, no, no, no, no, questo no. Però devo dire che comunque i ragazzi giovani, quelli di 15-16 anni in Giappone adesso sono molto alti rispetto alla generazione prima. Comunque andiamo avanti. Aveva le labbra rose, la pelle chiara, i capelli scuri come la l'Ebano. Ah no, i capelli erano coperti da un ciuffo riccio marrone scuro. Mamma mia che sfigato eh. sto tipo. Ma che cosa ci fai con questi capelli davanti alla faccia no. che ti coprono? Ah però a proposito di labbra rose, a me quando faccio gli shooting mi mettono sempre make up sulle labbra per farle meno rosse. Perché io ce l'ho di mio molto rosse e rosa e a me non piacciono. Mm. Però a voi piacciono, scrivetemelo nei commenti. Beh, okay. allora avete fatto il commento <laughs> e lei inizia a parlare giapponese. I ieri puoi, puoi leggerlo in giapponese. Konbanwa. Konbanwa. Eh, e basta, vabbè. Eh, non so nient'altro. <laughs> Andiamo avanti. Sono la nuova vicina di casa. Mm. Vengo dall'Italia. Scusate mm. per l'orario, ma vi ho portato un dolce tipico italiano. Si chiama tiramisù. Spero oh. vi piaccia. Ok. Anch'io sono italiano, questo lo dici tu. Anch'io sono italiano e qui ci abito solo io. Ma comunque, grazie, era da anni che non mangiamo un tiramisù. È vero, io non mangio mai dolci, per chi mi segue sui miei canali sa che non mangio mai dolci. Eh, disse per poi prendere la teglia e chiudere la porta. Ah. Mi è rimasto <laughs> A proposito di chiudere la porta, mandiamo un pezzo di live di ieri. Ciao Maria, io esco. Vai, la porta che questa tira sulle chiuse Ciao Maria, io... <laughs> questo non è cringe. <laughs> esatto. Mia rimase scioccata da quello che lui aveva fatto. Allora rientrò in casa. Mm. Ma che modi sono? Cioè, non saluti e mi sbatti la porta in faccia? <laughs> Di nuovo. Questo non è cringe. esatto. L'indomani mattina lei si alzò alle 7. Si preparò e uscì di casa. Mm. Nel mentre lei chiudeva a chiave la porta, sentì quel ragazzo uscire di casa e chiude anche lui la porta a chiave. Comunque pensa di aver messo 3 kg dopo aver mangiato il tiramisù. Io? Sì. Magari, mamma mia, c'è il mio detologo che mi sta dando un sacco di robe per farvi ingrassare. Mia dice? Non l'hai mangiato tutto, vero? Tra l'altro Mia che nome giapponese eh? Sì, non avevo fatto scena Mia fece la facepan Questa? Dopodiché uscì dal portone e si diresse verso la metro Dopo un po' sentì come se qualcuno la stesse seguendo Allora si voltò e vide il suo vicino di casa camminarle dietro Chi era questo vicino di casa? Ah, ancora non si sa, non si sa Ah, non si sa chi Non si sa Mia, ma mi segui? Non hai pensato al fatto che magari frequentiamo la stessa università? <laughs> Eh sì, ovviamente <laughs> Mi sembra la cosa giusta da dire Perché infatti c'è cioè, Bunka Fukusoka qui e ricordiamo che vicino a Bunka non c'è nessuno nessun altro edificio <laughs> tipo non c'è l'ufficio del governo non c'è che ne so qualunque cosa cioè è proprio nel mezzo di Shinjuku pensavo che gli italiani fossero meno sciocchi rispetto ai giapponesi ma a quanto pare non mi ricordavo bene <laughs> questa è una frase che non direi mai però vabbè io non penso né che le giapponesi siano sciocche però questa mia è un po' sì <laughs> mia pensa ma che cavolo sto qui senti cioè se uno mi dice questa frase reazione anche normale appena arriviamo davanti alla scuola tutte le ragazze di qualsiasi età si fiondarono vicino a lui Mmm tutte urlavano e facevano dei versetti probabilmente per attirare la sua attenzione. Ah, <laughs> Facciano dei versi, io mi immagino che versi possono fare eh, delle ragazze di tutte eh. le età eh. circondando questo ragazzo dalle labbra rose. <laughs> Allora non lo so, boh, cra cra se possono dolorare <laughs> in uno stagno. Basta! Ma che problemi hanno le giapponesi? Dicemi, mm, eh, giustamente. Due ragazze mi fermano e mi dicono: mm. Oh mio dio, anche tu sei italiana? Oh mio dio! Sì, anche, ah sì mi chiamo Mia. <laughs> eh, madonna, l'ha detto a tutti, abbiamo capito che si chiama Mia, perché direi che questo testo è la parola mia. Una la lamanese, piacere, io sono Rossella, ma mi puoi chiamare Ross. E lei è Maria. Mmm, Maria, no, chiamami Yuko. Ma perché? Ah Yuko, perché Yuko è una delle fanpage Queste ragazze sono tutte gente delle fanpage Però mi ha fatto molto ridere che avete incluso delle altre fanpage in questa fanfiction La rende ancora più carina Poi così leggendo imparo anche cose su di voi Mettete anche cose del carattere che sono cose che mi piacciono Poi adesso sembrava che la insultassi questa cosa Ma in realtà sono super onorato di aver avuto una fanfiction Poi ovviamente ci si scherza sopra perché comunque sì, una esatto. fanfiction non è un libro per Harvard <laughs> Però che ne so, guarda secondo me se lo concludi Secondo me ad Amazon Prime glielo propongo Che non si sa mai se eh, fanno la serie <laughs> e ci danno lo stesso budget di quattro serie del Signore degli Anelli che hanno un miliardo di dollari E poi le fa E tu a che anno sei? Al primo E stavi con uno di terza? Oh, oh mio dio! <laughs> Chi quello? Non so manco il suo nome, poi è il mio vicino di casa. Aspetta, aspetta, vuoi dire che Sebastiano Serafini è il tuo vicino di casa? Sì, ma perché dite così? Lui è il più popolare e è anche un cantante, compositore, tastierista, attore, modello, casalinga, hostess e travel low Qui è molto famoso. Ah, ok. Ok. <laughs> Proprio non ne frega niente. Vabbè, andiamo avanti. Mia adesso qua c'è. Cosa farà Mia dopo questa reazione? Oh mio Dio, mm. mia. Mia non era molto emozionata come le altre ragazze. Eh, ma no, non l'avrei mai detto da questa reazione. Ah, ok, avrei detto che era già lì a seguirmi su Instagram. <laughs> Ross continua. Yuko, ma quando arrivano Giorgio e Riccardo? Riccardo mi ha scritto un messaggio e mi ha detto che 5 minuti e sono qui. Abitano vicini ma lontani da scuola. Dopo qualche minuto arriva un ragazzo e una ragazza. Ciao a tutte, dice agitando la mano. E tu chi sei? Ciao, sono mia. <laughs> Poi lei dice, bene, allora io sono Giorgia Carolina ma puoi chiamarmi solo Giorgia e lui è Riccardo. Il ragazzo le stringe la mano. Mi consenta. allora, parliamo ancora un po' e poi ognuno va nella propria classe per il proprio corso. Allora, ricordiamo che Bunka Fukusoga qui ha degli ascensori pazzesche tu praticamente ci metti un quarto d'ora per arrivare in classe perché sono tipo 20 mm. piani di edificio cioè sono più edifici però al principale c'è tipo una ventina di piani e tutti gli studenti devono salire per arrivare alla vostra classe al quindicesimo, dodicesimo e tipo a scaglione di 20 dovete entrare in questi ascensori è una cosa bruttissima eh. però magari nelle prossime fanfiction future potete fare qualche vicenda che succede nell'ascensore perché veramente sono successe le peggio cose mm. finché non suona la campanella poi all'ora di pranzo ci rincontriamo in mensa e iniziamo a parlare un po' del più e nemmeno potrei già definirli degli amici Che bella storia ragazzi Mi è piaciuta moltissimo è Sì, leggiamo i personaggi dai Ah, ci sono anche le foto Perché questa foto qui è mia? <laughs> Questa è una foto che ha inviato private alla fanpage <laughs> Questa è mia Mia Viviani mhm gnocca di bambù Yuko Kano è anche gnocca ma questo è Riccardo poi c'è Giorgia Rossella poi c'è Auri eh ma sono personaggi che ancora non sono usciti vabbè ragazzi devo dire che mi sono stato onoratissimo di avere questa cosa e veramente grazie mille una fanfiction su di me ma io non lo so <laughs> ragazzi dove stiamo andando a finire veramente grazie mille mettete Iari anche lui che vabbè <laughs> insomma qualche ruolo lo può fare e niente non vedo l'ora di scoprire che cos'altro combinerà Mia eh sono curioso perché ha adesso sono proprio intrippato con la storia, non, non so cosa potrebbe succedere. Licantropi, fantasmi, Vampiri. demoni di altri pianeti, <laughs> ragne nello stagno, veramente un sacco di cose potrebbero succedere, io non so dove andrà a finire. Concludo lasciandovi questa cover di questa ragazza che me l'ha fatta su Instagram, che ha fatto la cover di Another World Falls Down. Mandiamola in onda! ちない崩れた世界 E veramente grazie mille per i miliardi di meme Ho già fatto un video reaction ma continuano a aumentare Quindi <laughs> se continuate così vi sa che ne farò un altro Perché mi fate morire dal ridere Continuate a farne Continuate a farne Mettete, beh adesso ci sarai anche tu in qualche meme Sicuramente sicuro perché abbiamo fatto un botto di video assieme in questi giorni Soprattutto nella live di ieri Oh mio dio, no la live di ieri devo dire che fortunatamente Siccome abbiamo, cioè durava solo 18 minuti eh Durata poco quindi magari nessuno aveva, speriamo <laughs> E vabbè e quindi continuate a seguirci su Instagram Instagram e noi ci vediamo alla prossima puntata e veramente, eh, cioè, a me non importa di avere miliardi di gente che mi segue, ma mi basta anche avere poca gente che mi segue come lo fate voi e, e allora mi dà proprio questa forza di voler continuare, tutti e due perché è un esatto. nostro esatto. team, questo canale, quindi davvero grazie, grazie di cuore e sembra, <laughs> eh, cosa posso dire, sono solo contento, veramente, grazie. <laughs> Ciao a tutti, bye bye, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, condividete e attivate sta cavolo di campanella campanella, se no non mi arrivano le notifiche. Sai che anche mia mamma aveva la campanella disattivata e mi fa, sai che non mi arrivano più le notifiche? Ma... Non fate anche voi delle piccole ragne in uno stagno Bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti cantava questa lyrics Reborn again inside of my eyes, quindi rinasci dentro i miei occhi. Quali? Quali occhi ragazzi? Quali?